सी नाजुक दिल दिल होगा सारा दिल ना यूं दुखाया कर ना छुट्टे वादे कर या कर ना झूठिया कसमा काया कर तेन किन्नी बारी आख्या है मैं वल वल ना आजमाया कर तेरी आतिफ मैं मर जा सकता